Bonjour! Espero que você esteja super bem. Aqui tá tudo no controle. E hoje eu vim aqui, hoje é sexta-feira, 16 de março, e eu vim aqui hoje para falar do trabalho que eu faço hoje e contar um pouco do meu dia a dia, falar do meu salário. Vamos começar, gente! Pois é, você que já conhece minha história, já sabe um pouco como foi que aconteceu durante todos esses anos aqui na França. E para você que está chegando, é, você pode consultar no, no meu canal, tem vários vídeos que eu fiz, vários vídeos que eu fiz, falando justamente desse percurso profissional que eu fiz desde que cheguei aqui na França o que aconteceu, como eu, eu venci alguns obstáculos e por aí vai. Dê uma olhadinha e para você que já conhece, isso aqui é uma continuação, eu vou contar um pouco do que faço hoje em dia, né? Porque depois de ter percorrido aquele caminho todinho, eu cheguei a um momento de balanço. Acho que foi a idade. Um balanço na minha vida, é, em todos os sentidos e aí um dia eu decidi de parar e privilegiar outras coisas, privilegiar uma qualidade de vida, é, mais serenidade na minha vida e por isso que hoje eu estou aqui em casa é, fazendo o que eu quero, é, jardinando, tomando conta dos meus animais, como eu já disse na outra vez. E pronto, eu vou contar o que eu faço hoje é, no papel de acolhedor familiar. O acolho familiar é um dispositivo criado pelo governo francês e também uma alternativa para certas pessoas que não podem mais permanecer em casa e que não encontra é, lugar em instituições. Então, o acolho familiar dá essa oportunidade a essas pessoas de serem acolhidas no seio de uma família, na própria casa dessa família. Isso aí é o dispositivo acolho familiar. São pessoas que estão em dificuldades, em perda em perca de autonomia e que precisa de um acompanhamento diário, né? uma ajuda constante em todos os atos da vida cotidiana. E meu principal papel como acolhedora familiar é de acolher, como eu já tinha dito a vocês ainda agora, é de acolher aqui em casa e da minha família pessoas que vêm, às vezes, em grande dificuldade, é, com uma certa fragilidade e meu papel principal é esse, de acolher essas pessoas aqui e colocar à disposição delas um espaço íntimo, como o quarto que eles têm, é, são quartos individuais, e que deve responder a uma certa segurança para o acolho dessas pessoas. Aqui em casa, eles têm o quarto deles e, além do mais, eles têm é, uma sala, um salão, né? É, tem uma sala de banho, tem toalete separado exclusivamente para eles. É um espaço dedicado somente para eles porque eu tenho o privilégio de ter esse espaço para oferecer a essas pessoas. Mas não é uma obrigação. A única obrigação é de colocar à disposição dessas pessoas um quarto respondendo às normas de segurança para esse acolho. Pode ser dentro da sua própria casa, no seu mesmo é, local de vida comum. E para ser acolhedor familiar, você tem que responder a vários critérios, né? Primeiro, é ter mais de 18 anos. Segundo, é ter um casier judiciaire virgem. Ter um nada consta virgem. Você não pode ter um passado um pouco sombro, né? Ser de nacionalidade francesa. Ter é, um quarto disponível e super importante, ter disponibilidade para exercer sua atividade, o cotidiano, né? É, e também eu vou colocar aquele, eh, aquele serviço, tem que ser vinculado a um serviço de acolho familiar, de placement familiar. E a principal parte de toda essa história é as qualidades necessárias para ser acolhedor familiar. Isso aí é a melhor parte. Eu vou dizer para vocês, a melhor, a, a melhor qualidade, uma das qualidades principais para ser acolhedor familiar é ser canonizada pelo Papa François. Tô brincando não, gente, mas <laughs> Às vezes eu fico me perguntando por é, é, é quase um sacerdócio. É, eu acho que releva um pouco da, <laughs> da devoção, às vezes, de fazer isso. Quando eu falo de devoção, é, são termos um pouco judeu, cretiano, né? judaico, cristã, né não? Mas é mais ou menos isso. Eu não quero me enaltecer não, mas todo mundo não pode fazer isso. Acolher uma pessoa. Porque a devoção, quando eu falo de devoção, eu falo no sentido de daquela coisa que você faz porque você gosta e daquela coisa que você faz e que você é satisfeita. Tem aquela autossatisfação. A devoção para mim é isso, né? Para não ficar só no lado religioso da coisa. E o porque o sacrifício também, né? O sacrifício, a, hum, quando eu falo de, de sacerdócio, eu quero falar um pouco de sacrifício. Porque quando você acolhe uma pessoa que você nem conhece, que você não escolheu, porque você não escolhe a pessoa que você acolhe. Você pode, é, com o tempo, depois de dois meses, decidir. Quem, quem escolhe a pessoa que vem aqui é o serviço de placement. O serviço que é responsável de é, colocar essas pessoas na, na, no seio das famílias. As famílias de acolho. Então, quando você recebe uma pessoa que às vezes não passa, ah, ah o flinga, não existe filinga, e, mas você não pode dizer imediatamente, não, eu não quero essa pessoa. Você faz o, o, a tentativa e durante dois meses, somente no final de dois meses, você pode decidir quem você acolhe no seu, ou se você continua com o acolho dessa pessoa ou não. Se tudo der certo, você pode dizer sim, eu continuo. Mas tem um período de descer, né? De, de experiência, né? De dois meses. Por isso que eu utilizo esses termos. Uh, e quando eu falo de sacrifício, é porque você sacrifica, sacrifica muita coisa. Você sacrifica, você compartilha com o outro o outro com O bem grande, viu? Porque é o ser que está na minha frente. Você compartilha com o outro sua casa, sua vida, sua família, seu tempo. Isso aí é releva um pouco do sacrifício, porque quando você acolhe uma pessoa, a disponibilidade é total para essas pessoas. São sete sobre sete sete dias sobre sete dias, 24 horas sobre 24 horas, você tem que estar disponível para essas pessoas. O que era somente seu não é mais seu, é também pertence também à pessoa ou às pessoas que você acolhe com você. Por isso que é um trabalho de hum, um trabalho de paciência, vá, paciência, outra qualidade. <laughs> ser canonizada, ser santa. A paciência é muito importante, porque é um trabalho. Quando eles chegam aqui, você tem que... você não conhece, você não sabe nada da história, nem, nem das competências, nem da, das possibilidades dessa pessoa e, e precisa de um tempo junto de comunhão com essa pessoa para para poder colocar em, em ação o projeto dela, porque a gente faz um projeto individual, um projeto de acompanhamento. Então você precisa de muita paciência, né, para chegar a, a um momento de serenidade. Precisa muito tempo, meses, um ano. A minha primeira pessoa durou mais ou menos entre seis meses e um ano para que essa comunhão se faça, para que eu comece a conhecer. E para conhecer, eu tenho que estar tá atentiva, tenho que estar tá na escuta do outro. Mas quando eu falo de escuta, eu não estou falando somente de audição, não. Estou falando dessa capacidade de decodificar todos os sinais que ela me envia, né? Porque às vezes tem pessoas que não falam, viu? Tem pessoas que não é, utilizam o mesmo linguagem que os mesmos sinais de comunicação que eu. Então eu preciso dessa capacidade de escuta, de decodificar é, os sinais que ela me via, para poder comunicar e para poder é, conhecer a pessoa e colocar em ação tudo que todo o seu projeto individual de adaptação. Tá chovendo que só de adaptação, porque cada um sua história, cada um sua vida, cada um seus gostos, cada um. E quando você tem várias pessoas, eu tenho duas e elas são completamente diferentes. Para uma, eu tenho que responder de tal, faço de, de tal maneira, e para outra, eu tenho que responder de tal maneira. Eles não têm de jeito nenhum a mesma maneira de, de viver os mesmos gostos, as mesmas... Para cozinhar, eu tenho que cozinhar, às vezes, um prato para um, um prato para outro, porque ele não gosta. Para passear, para proposer lazer, eu tenho que me adaptar, porque tem um que gosta de tal, tem um que, que, que gosta disso. E tem, pronto, isso aí são as qualidades necessárias para fazer esse trabalho. Mas falando sério mesmo, né, da, das qualidades necessárias para fazer isso. Vou fazer um recapitulativo, um resumo do que eu falei agora. É ter generosidade, bondade, né? Isso é importante porque você compartilha é, o que é seu com os outros. Você compartilha sua casa, você compartilha sua família, você compartilha seu tempo, é, mesmo a sua vida privada porque tem um profissional que entra na sua vida, né? Eles vêm aqui, tem vários profissionais, várias categorias de pessoas que vêm aqui constantemente aqui em casa. Então, você perde um pouco da sua privacidade, né? Pronto. É, bondade, generosidade, empatia, né? Empatia porque é importante que você, que aquele feeling passe. Porque senão você não faz muita coisa, você vai existir ruptura. Para que haja aquela comunhão, para que haja aquela força de ir para frente, tem que existir l'empathie, a empatia. É, adaptação, né? Adaptação por todas essas razões que eu falei para você. A gente tem que adaptar o acompanhamento em função de cada pessoa. Quando você faz isso no cotidiano, essas palavras, essas coisas que eu estou dizendo, todinho, tomam um outro sentido. Mas falar, é, resumir tudo isso, além das palavras, a coisa mais importante mesmo é poder hum, é, ser respeitosa. É, poder, é ser respeitoso com essas pessoas e respeitar, tratar com toda dignidade com uma pessoa que teve uma vida, que teve uma história, que teve uma existência antes de estar aqui em casa, né? Então pronto. A partir do momento que tem esse respeito, é, essa dignidade que eu trato todo mundo com dignidade, mesmo se as coisas não são simples assim no cotidiano. Tem disso porque são tem dias que a gente se acorda no estado psicológico de estar tá rindo, de estar tá brincando, de estar tá fazendo a festa. Tem dias que você não está com disposição para fazer isso. E eles também são do mesmo jeito. Tem dias que eu não posso exigir a mesma coisa, porque a disposição, a nossa disposição não é a mesma. Seria muito chato, né? Se a gente fosse exatamente do mesmo jeito, o mesmo tempo. É... Então pronto, resumindo, ter qualidade não é todo mundo, você tem que saber o que você quer fazer, você tem que ter consciência da dificuldade de fazer esse trabalho para que a relação, que não existe essa, esse todo poder, porque você está no seu território, a pessoa está à mercê da sua vontade, da sua generosidade à mercê de você, né? Então pronto, para que tudo isso sejam que a gente possa viver em comunhão, é preciso que a gente seja consciente do que a gente está fazendo e do que a gente quer fazer. Todo mundo não é capaz de dar aos outros, dar o seu tempo, dar o seu espaço, compartilhar com o outro. Então, para que essa relação seja ganhão, ganhão, ganhador, ganhador e que ninguém seja perdedor nessa história, a gente tem que ser consciente do que a gente faz, por que a gente faz e que a gente encontre nessa atividade, nesse trabalho, que às vezes nem é trabalho, às vezes eu digo que eu estou aposentada. <laughs> é, a gente tem que ser consciente disso. Pronto para que todo mundo ganhe na história. Pronto, agora eu vou falar do meu salário. <laughs> Aí vocês devem estar tá perguntando quem paga isso, né? Então pronto. O único vínculo empregadício que eu tenho são com as pessoas que são acolhidas aqui. Madame e Monsieur são os únicos que eu tenho um vínculo empregadiços, são meus patrões. Eles pagam, são eles que pagam meu salário todos os meses. E como eles pagam? Eles pagam com as prestações sociais que eles têm, né? Tem muitas pessoas que são aposentadas. Às vezes eles pagam com a pensão, é... a aposentadoria deles, né? E também com as prestações. Eles têm também prestações compensatórias, né? Para ajudar nesse, para pagar o salário. Normalmente eles conseguem ter, pagar o salário, é, ter o dinheiro para eles gastar como eles quiserem, dar um presente aqui, comprar isso, comprar aquilo. Pronto, eles podem viver tranquilamente com o que eles ganham das prestações sociais. Eu não tenho vínculo empregadício com mais ninguém do outro, nem com o serviço que, de, de acolho familiar, nem com o departamento. Eles estão ali para me orientar, para me ajudar no meu cotidiano. Pronto, meus empregados são eles, são as pessoas que eu acolho. E eu tenho, assim, o salário, é, ele é dividido em duas partes. Meu salário líquido, no qual eu declaro, eu pago imposto sobre esse salário e outra parte que são as, os benefícios, né? Os benefícios que com ele eu pago, eu pago eletricidade, eu pago água, a alimentação, é, a roupa limpa, é, transporte, às vezes tem transporte que são pago pelo, pela pessoa e às vezes é, tudo que é sair para fazer compras semanais, a gente faz compras semanais, sai sou eu que pago o transporte, é para ir na farmácia, sou eu que pago. Agora, se for medical é, ligada à, à problemática da pessoa, eles me pagam ou eles têm uma alocação para pagar esse tipo de transporte. Então pronto, e lazer também. Lazer, é, eles pagam as entradas em, nos, nos lugares, cinema, teatro, show. Eles pagam as entradas, mas ah, o transporte sou eu que pago. Gasolina e todas as despesas de transporte. Pronto, então são dois tipos de salário. O salário que eu declaro e os benefícios que eu recebo e eu recebo de todos os dois, cada um é individual, né? Pronto, já disse demais. Quanto eu ganho, isso aí <laughs> vai ficar guardadinho. Mas eu vivo, tenho um bom salário para fazer tudo isso. Mas também não, é, é um trabalho muito fácil no dia a dia, entendeu? <laughs> Pronto, vou ficando por aqui. É, depois eu vou mostrar para você como é que se passa no meu dia a dia, mostrando exemplos. Eu vou começar filmando o espaço deles para você poder ver como é, como é a disposição de tudo, como eles vivem e mostrar um pouco desse dia a dia é, com, com o lazer, é, a preparação do, do, das refeições e por aí vai. Pronto, fique ligado. Se gostar, compartilhe, você bota o um like e também você pode me dizer o que é que você pensa. Diga aí pra mim, mas lá naquela página do, do YouTube, né? Porque o Facebook, eu tenho tanta coisa agora que já tá invadido. Eu até tô, tô, sem, tô sem tempo de, de, fazer comentários. E além do mais, com problema com o meu Facebook. Então, na minha página, vá na minha página, diretamente na minha página do Facebook. E faça os comentários para que a gente possa, com outras pessoas também, é, interagir. Faça o, meu, o, o seu comentário. O que é que você pensa desse sistema? É, é, quais seu, a sua opinião, o que poderia também ser mudado, me dá ideias do que eu posso fazer no meu dia a dia com essas pessoas e pronto. O que é que você quer ver, especialmente se tem alguma coisa de específico a ver em relação a esse trabalho. Pronto, aí eu vou mostrar a você vou interagir com você, mas me dê um retorno, porque sozinha eu não posso <laughs> responder, nem falar nada ou fazer alguma coisa sem você. Então pronto, tô esperando os retornos e fico por aqui. Um cheirão, abiantou, bye, tchau. <laughs>